la cause. de victoire déjà ici au Champ de Mars. C'est parti pour la deuxième épreuve. En tout cas, bien parti euh, devant Intoferomite, Ouzo également. Et puis complètement à l'extérieur, il y a Mambo Rock en troisième épaisseur. À l'intérieur, Interferometer, Uzo, Mambo Rock, Eight Cities, Juke the Juke, Swinging Captain, Lucky at Large, Shreya Star. Puis on retrouve Toanui et Az, You Please, euh, lui euh, qui avait manqué souvent son départ en Afrique du Sud. Mambo Rock, le favori, est parti sous la selle de Robbie Fred. Ouzo, son plus sérieux challenger, va passer en deuxième position devant Interferometer et It Cities, Juke the Juke. Ensuite, on retrouve Swinging Captain l'extérieur de Lucky at Last, Shreya Star, Toanui As You Please. Mambo Rock contrôle bien la course. Sous la selle de Robbie Fred, Swinging Captain passe à l'extérieur de Ouzo et Cities, Duke the Duke, ensuite Shreya Star, Lucky Atlas, Toanui et As You Please qui a des difficultés à rester dans le rythme. Mambo Rock maintenant avec la pression euh, de Swinging Captain à l'extérieur, Ouzo idéalement placé dans le dos de Mambo Rock, Interferometer, 8 Cities, ensuite Juke the Juke, Shreya Star, Lucky Atlas, Toanui, As You Please est battu. Avec Mambo Rock maintenant, Swinging Captain maintient la pression, Ouzo va tenter de passer à l'extérieur de Mambo Rock, ça va être un beau duel ici, Mambo Rock, Ouzo est parti sous la selle de Jean-Pierre Van de Uzo Ouzo à l'avantage sur Swinging Captain, Ouzo s'offre une première victoire avec une facilité Déconcertant. déconcertante. Première victoire. Et bientôt le départ. C'est parti pour cette euh, troisième course, 1450 mètres à parcourir. Alors Buffalo Trip, Heart of Darkness va se montrer le plus rapide avec Secret Idea qui est bien sorti des boîtes également. Heart of Darkness, Secret Idea à l'extérieur, Buffalo Trip euh, sur les barres, Ujo. Euh, euh, qui est également là en quatrième euh, position. Bad Attitude euh, qui tente de se placer en épaisseur pour l'instant. Il y a Chakar, Soweto Moon à l'intérieur de Ouzo en cinquième position. Ensuite, donc, Bad Attitude, Chakar, Northern Rebel, Glen Coco. Et on ferme la marge avec euh, Common Sony. Les choux entament maintenant la descente. Environ 850 mètres à parcourir pour Heart of Darkness qui dirige les opérations. Glen Coco qui va essayer de se rapprocher euh, maintenant. Heart of Darkness, Glen Coco, Secret a Ouzo et quatrième pour l'instant à l'extérieur de Buffalo Trip. Bad Attitude qui est en parcours difficile. a Moon qui court bien caché. Shakar va essayer de se rapprocher. Command Sony à l'arrière avec euh, Northern euh, Rebel à 400 mètres de l'arrivée. Heart of Darkness qui a toujours les choses bien en main avec Michel Tia. Ouzo va commencer maintenant euh, son effort et qui fonce sur Heart of Darkness dans la ligne droite finale. Heart of Darkness, la menace de Ouzo qui va faire l'effort à l'extérieur. Heart of Darkness qui tente de tenir cependant face à Ouzo qui termine fort. Ujo, Heart of Darkness, Ujo qui a dominé, Heart of Darkness qui tente de résister. Ujo, Heart of Darkness, Ujo va l'emporter devant Heart of Darkness, Secret Idea, out. Départ de cette euh, quatrième course, euh, départ un peu quelconque pour euh, Man. Euh, sinon à l'avant, Promissory comme on s'y attendait, et eh bien parti. Winter is coming euh, également. Alors, Promissory, Winter euh, is coming. Ouzo euh, qui tire en 3 4 e position sur de JP Van de À son extérieur, on retrouve Mountain Monster. Ensuite, Yann double Dandy qui évolue, lui, à l'extérieur de Memphis Mafia. Ça mène Jamba Man. Silver Sales en dehors de Jamba Man. Les chevaux vont maintenant quitter le tombeau malartique pour entamer la descente sous l'impulsion de Promissory et Ronnie Stewart. Une demi-longueur d'avance sur Winter Coming. Ouzo euh, en troisième position sur les barres. Son extérieur Mountain Master. Ensuite, euh, Memphis euh, Mafia, Yankee de Little Dandy évolue à l'extérieur. Jambaman, Silver Sales qui ferme pour l'instant le cortège à 600 mètres de l'arrivée. Promissory qui tentera de gérer jusqu'à la ligne d'arrivée. Winters Coming met un peu la pression réseaux en troisième position. ensuite, et euh, bien, Mountain euh, Master Yankee de va commencer tout doucement son effort. Même Mafia va attendre l'ouverture. À l'arrière, Jambaman, Silver euh, Sail, à 300 mètres de l'arrivée. Les choix abordent le dernier virage avec Promissory Yankee de Dandy. va prendre maintenant le passage à l'intérieur. Yankee de qui tente de partir en dehors. Promissory qui résiste. Ouzo à l'intérieur. Yankee de face à Ouzo qui revient sur lui maintenant. Ouzo Ouzo qui va l'emporter. Yankee de Dandy. Sarpo Départ de cette cinquième course, 1400 mètres à parcourir. Bonnie Prince qui est sollicité à l'extérieur. Street Bouncer à la corde. Alors, euh, Bonnie Prince, Street Bouncer, Ouzo pris en épaisseur pour l'instant. No Hazard qui est bien parti. Ensuite, Racing for Fun, be Snappy dans le 2 de No Hazard. Alpha Pegasi, Ocean Drives out. Psycho, Sid Dance euh, On Air. Alors, au tombeau à l'Arctique, 1000 mètres à parcourir, avec euh, Bonnie Prince qui dirige les opérations devant Ouzo, avec ce qu'elle euh, déjà à son extérieur. En troisième position, il y a Street Bouncer. au hasard, n'est pas mal en dehors de Street euh, Bouncer. Racing for Fun euh, qui court dans le dos. Le Street Bouncer, ensuite Doobie, Snappy, Ocean Drive South, Tycho, Sid. À l'arrière, il y a Dance Honor qui déborde. Alpha Pegasi à 600 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement. Bonnie Prince qui a toujours l'avantage, mais Ouzo avec Troy ici sera redoutable. Ouzo euh, qui attaque déjà euh, Bonnie Prince. Noazar qui est en épaisseur. Racing for Fun sera redoutable. Lui également lancé maintenant par Manuel Nunes. Ocean Drive South, Doobie, Snappy tente de s'amener avec Dance Honor lancé de loin dans la ligne droite finale. Bonnie Prince avec Ouzo. Peut-être que c'est le match euh, ici. Ouzo à l'extérieur face à Bonnie Prince côté corde. Ouzo avec euh, Bonnie Prince sur les barres. Ouzo qui tente de passer. Bonnie Prince qui résiste bien. Bonnie Prince, Ouzo, Ouzo, Bonnie Prince Racing pour Fanari fort à l'extérieur avec Bonnie Prince, Ouzo. Bonnie Prince, Ouzo!